külde çay kaladı balıkçını kayıkı Ayran külde çay kaladı balıkçını kayıkı Evet cana tapılmadım yardan bir layıkı cana tapılmadım yardan bir layıkı Uyu gitme tuyla beri büylele ben maldıla Evvelcene okşagalla içi yanıp kaldılar Evvelcene okşagalla içi yanıp kaldılar yeter Kul kızlarının sapında Şu barışta kalıp yeter Kul kızlarının sefinde Bu yiğitle toyla beri Büylenip ben maldıla Evvel cana okşa kalla Cevap gelecek yok hava bulup karaten Bu yigitle toyla beri Üylenip Şu barışta kalıp gider, Kur kızlarının sefinde Şu barışta kalıp gider, Kur kızlarının sefinde Bu yiğitle toyla benim Gülenim ben aldılar Evet cana okşakallar içi yanayıp kaldılar Evet cana okşakallar içi yanayıp kaldılar İçi yanayıp kaldılar İçi yanayıp kaldılar